Hakimi Praligi Kagiloma Mamanama Ah, Lilimi Praligi Why

Zorove, rove, romane itane romane la Hadi bu degerim ah zayıfa veriyor Tega gilatma zayıfa biliyor Zego var o degir o gelir prin deva Ghelela, ghelela, o oh, vama Zaiva, ghelela, ghelela